Thank you. sempre più al cuore divino e al cuore della mamma affinché possiamo sempre meglio attirarci la loro benedizione su di noi e su delle famiglie e su delle persone che vi stanno a cuore. Sforziamoci sempre più di amare il Signore e non ci deve sembrare dura questa grande verità di amare il Signore anzi dobbiamo tenersi onorati, perché il Signore Dio non ce l'ha mai dato soltanto a crearci e dire da Marta, ma ce l'ha fatto un comando. E questo deve essere per noi una gloria, non tanto orgoglio, per spingere sempre più ad amare.